napesi mbote mingi na bandeko na ngai nyonso tu oyo bolandaka émission ya docteur kabe frappe makasi frappe encore mpo na maladi incurable oyo etungisaka bandeko na biso makasi vraiment napesi bino mbote mingi nzambe apambola bino makasi lelo vraiment tokobanda na trois thème mpo na mokolo ya lelo oyo balobaka ba docteur kabe alobelaka yango kaka chaque fois nalobelaka yango chaque fois papa mpo eza bamaladi makasi donc bandeko na biso ebele batungisami batamboli bamoni eloko te topesaka eselo message oyo to lasaka vraiment bosozo za guérison sans problème lelo tokobanda na selon trois termes tokobanda na problème ya prostate corps prostate eza nini papa prostate mobali nyonso aza prostatite mais cause eza problème ya bainfection chronique na kati ya bainfection toza na infection nini toza na diplocoque toza na staphylocoque toza na pneumocoque eza bainfection chronique oyo ezokoze maladie ya prostate soki oza na ndeko na yo aza na maladie ya prostate papa komitungisa mingi te ndeko na nga mpo oyeba ke oza na prostate okoyeba nde nini selo osini ya prostate prostate obandaki kosuba masuba liboso ebandaki kokende mosika me ekozala un moment donné masuba ekomi kobima lisusu na pression te epuis masuba ekomi kokatana katana eza signe ya prostate papa eza petit problème ya kati papa ata eza bongo eza petit problème kondima te ke okoma na bato ben rétention vescale rener soki